हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एस की है और एक छोटा सा आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे डेटा हमने शॉर्ट किया है और यहाँ पे कंट्री वाइज शॉर्ट किया है और इसमें ऑर्डर बाई का इस्तेमाल किया है कैसे किया है आपको दिखा देता हूँ देखिए ये कोड है और इस कोड को कैसे लिखना है ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली केवल लिखा है सेलेक्ट किया है क्योंकि टेबल का नाम है माई टेबल तो टेबल तो हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको ऑर्डर बाई कर दिया कंट्री अगर आप इसको ऑर्डर बाई यहाँ पर इसको हटाता हूँ ये देख सकते हैं ये तो हमारी टेबल है अगर मैं इसको ऑर्डर बाई नेम कर देता हूँ तो क्या होगा तो ये नेम के आधार पे शॉर्ट करेगा डेटा को ठीक है तो यहाँ पे ऑर्डर बाई नेम कर दिया बस यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए आप देखेंगे कि पहले ए वाला नेम फिर बी है तो बी नहीं तो फिर आगे इसी अल्फ़ाबेटिक क्रम में ये आता चला जाएगा तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाई का यूज़ कर सकते हैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ठीक बाद तब तक के लिए keep watching thank you for watching